алейкум, қазақ елі мен жаңа ғана эфирге шыққам сонда айтқан мен біраз үміткерлерге мына ел жасаған болатынмын өздеріңіз білесіздер енді мына жерде народный подсчетом прошли теперь оказывается бахытжан базарбек оказывается в тройку да енді мына жерде жаңағы мен айтқан мен айтып халық депутат өтпей қалған кандидаттар э, мұхтар тайжан менен батыр адайбаев үміткерлер келіп тұр екен мінекей бұларға кісілерге рахмет екеуіне де бірге екенін көрсете білді өйткені мен жаңа ғана бұларға бәріне наезд жасағам наезд жасай беремін де келмеген үміткерлерге бауырларым рахмет сендерге мына халықпен бірге болып осылай көрінеді бірге болайық бәріміз әрқашанда тұман өзі үшін емес ол біздің түгел халықтың абыройы үшін отыр ғой иә сайлау қалай өтті бәрімізге мәлім иә ал думандыкі дұрыс иә ол иә. сайлау емес ұрлау болды кәдімгі ол үшін біз иә. арнайы батыр екеуміз міне келіп отырмыз иә <coughs> сендерге ырзамыз көрсету үшін мына келмей қалған үміткерлер әлі жеткілікті бізде жиырма отыз үміткер бар ғой міндетіміз думанды қолдау тем более біз білеміз заңсыз түрде қамалды депутаттық статусы бар еді сол күні иә заң бойынша ол қамауға қамауға болмау ақысы жоқ соттың да ә, шешімі полицияның әрекеттері бәрі заңсыз сосын біз думанды қолдаймыз міндетті иә, дұрыс рахмет аға бағана халық үшін депутатсыз деді мұхтар бауырым иә қайтадан бір айтсаңызшы мен оны айтудан таңмын мен үшін мысалы мына тайжан болсын сіз болсын батыр болсын думан болсын ана отырған қаншама халықтың атынан түскен сол дауыстың бәрін ұрлап алды сіздер депутатсыздар халық депутатсыздар. сіздер сол үшін сіздер жүрегінде болған халықтың жүрегінде қалдыңыздар осындай істеріңіз үшін думанды қолдап келгендеріңіз үшін мен әкесі ретінде сіздерге рахмет айтамын аман болыңыздар халықтың ұлдары сіздер сіздердің сол аманшылықтарыңызды тілеп жүрмін қазір көшеге шығып бәрінен сұрасаңыздар да олар депутаттар халықтың депутаттары олардың дауысын ұрлап алды мына заңсыздықты тоқтатуын талап етемін тоқаев мырза жаңа қазақстанымыз осы ма не болды тоқтатыңыз мына бассыздықты э, мұхтар құлан сен тұман өзі үшін ғана емес ол бәріміз үшін біздің абыройымызды халықтың абыройын халықтың таңдауын қорғап шықты ғой сол үшін мен әлбетте мен де батыр адайбаев осында алматыдан есік қаласына келіп ә, думан бауырымызға ынтымағымызды көрсету үшін келіп отырмыз ол думан да ертең тек қана думан емес басқалар да соны білу керек қазақ халқы тек қана тек қана ынтымақтың арқасында ғана өз өзін э, қорғай алады ата бабаларымыз да ә, өте мықты ынтымақты көрсетіп осы жерді сақтап қалды өйткені анрақай мысалы анрақай ә, э, шайқасында анрақай шайқасында ана батыстан маңғыстаудан бекетада келіп бізбен бірге соғысқан ал шығып тұр екен айтып біздің келіп тұрғанымыз думан мұхаммедкәрім осы жерде егоисте отыр соттың шешімімен аштық жариялаған екен сол аштығына алаңдап келдік бәрінде адвокатымызда жолығып кеткен бірақ осы жердің жаңағыдағы бастығы полиция бастығы әкесімен қарындасымен кездестіремін деп уәде беріп қазір енді сотқа жіберіп соттан рұқсат алып келеміз деп өтірік айтып сылтау айтып жіберіп жатыр екен ол соттың ешқандай қатысы жоқ мына жердегі сіздерді ұстап отырғаннан кейін өздеріңіз ішкі тәртіп бойынша министрдің приказы бойынша мына кірем деп адамдар жағдайын сұрайын деп отқанадыңдар просто мүмкіншілік беріңіздер просто көруге болар ма екен хәл ахуалы қандай адвокаттың адвокаттың құқығы бар оған кіретін оған кіре алады ал басқа адамдар кіре алмайды бұл жоқ бұл короче енді мынаны қараңыз қазір бұл кіріп шыға беретін жағдай адвокат адвокат жоқ ол кіріп шықты кіріп шықты апаруға мүмкіндігі бар сөйлесуге мүмкіндігі бар адвокат кірсін медхат бұл жерде э, бұл жерде э, мынандай нәрсе бұл жерде адвокат в любом случае оның әкесін шешесін алып алмайды дұрыс қой иә айтасыз. иә дұрыс айтты орынды орынды алсу керек негізі кіргізу керек қой жаңағы иә қамақта отырғаннан кейін қамақта отырғаннан кейін иә өзінің ішкі тәртібі бар біз бірақ қамақта отырған адамның қазір төтенше оқиғада аштық жариялап жатқанын айтып тұрмын сізге сол нәрсені есін алу үшін алдын алу үшін құрғанда әкесі бар, жылы сөз айтып әкесі адвокат емес қой адвокат әкесі емес соған шара қолданыңызды, деп сізге не қойып отыр талап қойып отыр жерде деген неңізді приказ министрі алып келіңіз етілмейді чрезвычайный ситуацияда чс не істеулеріңіз керек сізге біз алаңдап келіп отырмыз оның өміріне оның өміріне алаңдап келіп отырмыз әкеммен жолықтырсын деп айтыпты жолықтырыңыздар қолдарыңызда тұр ғой не болып тұрсыз арыз. koyan nerede? Arız sizler arız anlamıyorsunuzlar. Ya Asoy adam mensup ol. De Akıncık'tan интернет желісінде басқа да жазған нәрсенің бәрі арыз есебінде қабылдауға сіздер сексен статья дұрыс па сіз естіп тұрып арыз жағы деп жатқаныңыз сіз араңдап тұрған жоқсыз таңертең адвокат ғалым мырза кіріп шықты сонда қойған талабы оның әке шешеммен жолығып тұрыңыздар депті прессаны шақырыңдар деген прессаны шақырып кіргізіңдер деп жарайды прессаны кіргізбей қойды жарайды пресса енді әкесі мен келіп тұрмын мен кіріп бір ауыз сөз айтып шығайын ұлыма аштығын тоқтат деп ашық аштығын аштығын тоқтатсын ол өзінің денсаулығы жоқ соған байланысты алаңдағаннан кейін келіп отырмыз біз әке шешесі соған байланысты сіздер бір мәмілеге келіп мені сол ұлыма кіргізіңіздер арнайы келіп отыр ғой қана біз кірмей қояйық жоқпыз ғой кіші заң кеңесшісі сізді арызды ауызша болса да қабылдады деп есептейміз егер шара қолданбасаңыз сіз әрекетсіздік жасады деп сіздің үстіңізден арыз жазылады жарай ма онда біз күтеміз онда жауапты күтеміз сразу бес минут уақыт дұрыс бауырым рахмет мен жаңа осындай жігіттерге де мәйел жасаған мен бұл екеуін мен алдынан кешірім сұраймын бірақ мынау енді басқа үміткерлерге не дейсің басқа үміткерлерге келмеген әлі талай үміткерлер келмеді өткенде бірге боламыз дегендер ол не себеп басшылығын енді білесің ол қазақ елі кірдік қазір прокурор шықты осы жерден көреміз рұқсат бере ма бермей ма деген енді басқа үміткерлер қайда міне жерде мұхтар тайжан менен э, батыр адайбай және асылбек қараев қана жүр үшеуі қалған үміткерлер жоқ өткенде бірге боламыз деген көрсетіңіздер бірге болатындарыңызды осы жолы әлде басып бірікпейтін қазақ бұл жолда бірікпей ма сіздерді күтеміз мына үміткерлер өтпей қалған ә, сау болыңыздар рахмет бәріңізге